Kohta on pihaa siivottu. Ihmis, ihmis, ihmis, ihmis. Ja mä kerron, millaisia ihmisiä, ihmistyyppejä nämä hyljeet on. Tämä tyyppi itkee joka asiassa niin Sitten on tää hymiö. Tää on tosi lihava. muuten niinku tosi hoikka, mutta se on henkisesti lihava. Tää on kukko, joka on juuri saanut. Tää se tyyppi, kuka on semmoinen silly shit, eli no, Mulla osuu tähän yksi lause mun päähän. Läbispilasi elämäni. Are you ready?